Mwana muwala obo mukyala Desire Luzinda alabikanga essaawa zino we twogerera ali lubuto. E lubuto lwani era lwa myezi emeka era ali mu mbeera ki essaawa zino ge mawulina teera ge nkoledde okubanga ateera omanya ebisingako naawo. Omukyala Desire Luzinda yabasinga eh, mutegeera omukyala eh, ayinako eggulire lya mawulire agayatiikira sijja kgendayo nnyo eyo kuba abasinga mwagamanya nateera oba olyawo ne music gwazza kuba mu entertainment industry o music industry eye uganda ngaakola kyetwandiise ah, music owasacula nga ennyimba zisinga zaalinga za mukwano adizaya luzindo ono obutagenda mabega nnyo nnyo ku bimukwatako nga yemubimanyiira abasinga bamutegeera yavaayo emabegakaawo n'ayatula obulokozi era mwana wattu oluvannyuma lw'okumala ebbanga eryawera mu usa mu ggwanga erya america uh, recently twakoma kumulabako wano ku kivulu kya levikson yeringa event gye yasembayo okuba nga alabikirakokko mu uganda namala almost yali wiiki namba n'okusobamukko oluvannyuma lw'ekivulu ekyo wabula ebifaananyi byasaturatinga nnyoko ku mutimbagano nnyo nnyo nnyini ddala nga biraga nga ye ne levikson abalina ensonga ezigenda eddala mu maaso mu kikwatagana n'omukwano oba n'ensonga ez'obufumbo bino nno revikson yavayo n'abyesamba n'alaga nti aa bannayiri yabadde video shoot tekyabadde mu mbeera ndala yonna era temukisusa temukiwanvuya wabula ate okusinziira ku kifaananyi ekisembyeyo okufuluma mu kavidiyo kano ke yabaddeko ng'ali mu performinga k'olunaku olwa easter era nga kano kabaddeyo olunaku olwaggulo e, yabadde mu ggwanga erya america ng'apafoominga sheno yeelaze nga ekituufu kiri nti kye twandiise nga olubuto oba tamiye nga yeeyongedde okuba nettu obanga eyongedde okusukkako ku sayizi eya bulijjo walono kyalese abantu bangi naffe kwe twasinzidde okubanga tukuwa story eno abagambye nti mbu lizaya luzinda ateekeddwa okuba nga ali lubuto naye ngaate kugenda okutunda ebifaananyi bino n'obyegendereza eh, ekifaananyi kino nga wolaba oba vidiyo gyosusa okulaba bwe yali apafominga ku kivulo ekya levikson alaga eddala yalina kapotebo nga olubuto luli flat ate era nga figa kyekyo wabula ate essaawa zino ah, tusembeddeyo okulaba nga twaga waliwo ek kiyiseemu oba waliwo ekikunukkiriza mu bumpimpi omuganda lyayita ettu oba abasinga yomanyi ngaolubuto mubaamu omwana ona ah, bw'abanga kituufu ddala ono omwana wwe obanga alina omwali lubuto ah, agenda kubaweeza omwana owokubiri ngaomuzadde eh, agenda kubaweeza omwana owokubiri tujuweko mabegako omwana we yagenda maaso na graduatinga ngaera ono yatikkirwa kusoma obusawo era n'afuukira ddala omusawo mu ggwanga erya amerika zeruzi ne mabegako aza testifyinga ku bintu katonda byamukoledde era nga akubiriza bangi nnyo nnyo okwegatta ku bulokozi oba okwegatta ku katonda okwongera okubanga bamuweereza nga bingi era byagenze emaaso n'okubanga ayogera abasinga mwamwalabe ku vidiyo ye ku lunaku olwa easter yagenze emaaso nabanga abulidde ekigambo mu ggwanga eri america gyali ayambye ennyo nnyo abavubuka era akutte nnyo ku bantu bambi abatalina buyambi n'abakyala okutwalizaamu ng'asinziira mu kibiina mu foundation ye ekibiina kye ekigaba obuyambi oba ekikwasizaako abantu abatalina kiddako mu bulamu obw'ensi so Ah, ngenda kuba nkulekerako nate era vidio za vidiza oluzinda obeere nga ate oyongera okulaba lifestyle yoli oba obulamu bwe butambula wekuumire ku mukutu special human being in my life. Amen. Are you there? How many of you want to see this? Ah, uh, uh, show some love. Ladies and gentlemen, allow me take this opportunity and I invite the woman of God. Desire! You gonna make some noise for desire! Ladies and gentlemen, that is not enough. Uh-oh, uh-oh. see you, woman of God. I'm more than excited to be here. I'm excited to profess the name of my God, the name of Jesus. Amen. Come lift your hands. Let's worship. Oh, Jesus, thank you. Thank you for your presence, my God. Thank you for your glory, Abba Father. Jesus. show. Please judge